Hello, salam sejahtera semua. Apa khabar? Semoga masih lagi tenang dalam proses pengajaran anda. So, dalam video ini, saya ingin uh, berkongsi sedikit tentang FreePT, satu laman web yang menyediakan uh, permainan-permainan uh, dalam talian yang kita boleh ubah ataupun edit untuk tujuan pengajaran kita. So, dia sangat senang digunakan kerana anda hanya perlu gunakan Google Spreadsheet. So, anda hanya perlu pergi ke flippity.net dan kemudian anda akan nampak paparan seperti ini. Terdapat beberapa permainan yang telah disediakan. Okay. So, um, apa yang akan berlaku ialah anda boleh tekan demo terlebih dahulu untuk lihat uh, bagaimana permainan tersebut uh, dilakukan ataupun dijana. So, yang ini adalah board game. Uh, so, kita boleh tekan dice, kita boleh tekan card kita boleh gerak dan setiap tal ni ada dia punya informasi apa yang perlu dibuat oleh pelajar kita boleh gerakkan. kat yang ni lah umpamanya lah ok so sangat senang digunakan so untuk hasilkan uh, board game kita sendiri setiap game di sini anda hanya perlu tekan template dan anda akan disuruh untuk copy ke google sheets so make sure anda Uh, log in dulu ke Google account anda kemudian tekan make a copy apa yang akan berlaku ialah dia akan copy ke Google Sheets anda. So kalau takut lupa anda boleh tukar nama di atas ni. Okay, board game. Mungkin untuk kelas matematik umpamanya. So anda boleh namakan. Dan anda boleh tetapkanlah apa yang akan berlaku di setiap tahun. Nampak tak start? Ni satu tal sampai lah tal 45. So yang di sini contoh kalau saya tak nak dia uh, move six spaces. Saya boleh ubah, ubah, Contoh kalau nak tukar ke bahasa Melayu hanya bergerak dua langkah. Okey, contoh dia. Ataupun ambil kad di tengah. Okey, umpamanya lah saya buat dua. Dan kad deck satu di, yang kad di tengah tadi lah. So, apa yang akan boleh berlaku. Yang ni link, yang ni images, yang ni YouTube video. So, kena pastikan anda gunakan link yang betul ataupun kod yang betul. Alright. Then kalau ada card deck 2, kalau nak ada 2 deck, kita hanya perlu tambah benda yang sama. Then dia akan keluarlah 2 deck. Material adalah gambar-gambar yang kita gunakan. Token kalau ataupun pawn tu, kalau kita tak nak uh, kita gunakan apa yang ada, kita boleh tukar. Tapi anda perlu upload dulu ke website tertentu macam image sharing punya website dan baru letak link kat sini. Anda boleh ubahlah ikut kehendak anda. Okay. Siap dah ubah semua ni, dah modify semua anda perlu tekan ke file ni publish to the web terlebih dahulu bukan share ya just publish to the web publish sahaja kemudian tak perlu ambil link ni anda hanya perlu pergi ke link di sini pergi ke tab di sini get the link here ni yang akan diberikan kepada pelajar anda boleh shorten guna bit.ly ya. anda boleh shorten lah guna macam bit.ly ataupun tiny url semua tu So, kalau saya pergi ke link tadi, saya akan nampak lagi game saya yang ubah tadi. Nampak tak? Apa yang saya dah ubah, dah dijana. Dan, ah, tu, dan boleh di semua tu lah. Anda boleh gunakan game ini dalam uh, Google Meet, Zoom, Webex, Microsoft Teams. So, pelajar boleh main sama-sama. Kekurangannya uh, ialah pelajar tidak boleh masuk ke dalam link yang sama dan main sama-sama sekaligus. So, bila kalau kita buat dalam Google Meet, kita boleh... Uh, suruh pelajar roll dice. Right? Seorang tukang gerakkan ni lah. Okay? Ataupun kalau dalam uh, bentuk uh, kelas yang bersemuka, pelajar boleh duduk sekali and then main sama-sama. So, yang device ni sama ada tablet ataupun laptop ataupun uh, PC monitor jadi satu tempat untuk mereka rujuk kepada board game ni lah. Okay? So ada lagi banyak game lagi yang boleh kita gunakan ada bingo, ada card dan semua tu anda boleh cuba hanya tekan template anda save ke Google Sheet, edit lepas publish and then dapatlah anda gunakan game anda. Alright. Itu sahaja perkongsian saya kali ini. Kalau ada cadangan ataupun idea-idea lain boleh kongsi di ruang komen. Jangan lupa like video ini juga dan subscribe kepada channel saya untuk video-video menarik yang lain. Terima kasih.